Направо есть, а там я, блядь, херово вижу. На этом же направо, да, справа, да, да. Нет там ничего, блядь. Нихуя Сука, себе. Сука, он меня задел, блядь. Да, боком, блядь. Сука, дал Thank you. Видео. Видео. Сегодня всем девчонкам красна Мы с тобой на все давали, распевали, тролливали Чашка кончилась от вина Мы с тобой на все давали, распевали, тролливали Чашка кончилась от вина Сереж, Сереж, Сереж, тихо, тихо. Ребята, тихо. Сереж. Мам, ты как? Сереж, тихо. Сереж, родной, подожди, тихо, тихо. Сереж, успокойся, Сереж. Сереж, успокойся.